你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，各位观众朋友，大家好，我是大师。OK，下面玩的游戏是《侠客风云传前传》。那隔了一年，我们的徐大终于出了《侠客风云传前传》的幽冥路 DLC。OK，好，那我们就开始进去吧，《幽冥路》。 今天九月二十八号下午四点，那个官网上面，呃，更新的可以提供下载《幽冥录》这个电游的档案。OK，好，这个是什么意思？远离征战霸业，再去丰都崛起，就是一个初入武营，然后独挡的意思啊，丰都崛起。 部队部分单位训练。哎呦，好像改方式了。十余年前，黑种罗王一统东瀛，率手下倭寇大举侵袭东南沿海。中原朝廷却自诩大国，不将此一海外藩邦放在眼里，任其劫掠沿海百姓，而无所作为。 另一方面，向来锄强扶弱的正道武林，此刻却忙着与西域的天龙教明争暗斗、阴谋算计。孤立无援的沿海百姓别无选择，只能拿起武器奋发自立，以对抗入侵家园的外来匪徒。正所谓英雄造时势，时势造英雄啊！海外阿比岛。 一段不为少侠们所知的故事，由此说起。侠客，哎呦，逆 <laughs> 境无间牢房，现在是有 bug 是不是？还是本来就没有？是阿比岛渡海而归的一大豪杰，本出身蜀地，后因家境贫困，过继给。 字于小，你言二一嘛，一呃严二一名，言姓五十，却不因此怨恨其他会母，反而更加更爱他。其实，在前传应该大家应该知道，在那个大佛那边吧，乐山大佛那边，然后有一个老夫妻在讨论，就是指他。那个时候，大家应该都知道这件事情。然后不料，却因为二十场二十岁的一场海难，漂流至人间罕见的阿比岛。 意外炼成你长云岛上，绝世成功无间大法。修炼十多年间，屡屡助偶然行经此地的渔船击退海大倭寇，赢得了酋长们的侠名。田丹生，我想，哎，为什么不能按右键？之前可以按右键把它点掉。无间心法，一路上阿比达悟出的成功。修炼，为什么？ 无间行者，美丽风行，暴击强化。然后除了这次，除了呃第九期外呢，还有新增本传的呃前传的一些简单一些额外的剧情可以拯救啊。然后像那个那个谁终于可以加入了，那个那个那个阿修罗底下的那个那个那个女生叫什么名字？ 可以可以加入队伍，真的可以加入队伍，而不是别人修改的。OK，然后这次的武功好像是可以让自己去点的，就像那个轩辕剑一样。效果杀气。好，我们先暂时不看。OK，好，开始吧。十年前血遭逢海难，漂至东海阿比岛，塞翁失马焉知非福。 由于岛上的意外，命得神功无间大法，潜心修炼十载，竟成一方高手。但如今神功难成，荒岛之上却苦无发挥之处。严丹生遥望隔海群山，下定决心出海重回中原的时刻已然到来。喂，喵？怎么样，阿里？我的脸放出了紫气了吗？喵喵。哈哈，是吗？ 成了，阿力，这样就成了。当年我告别义父出海造漫，漂流到这个阿鼻海岛上，算来已有十载。不想竟在这个海岛意外寻得这无间大法，倒也不是无无不无收获。这些年多亏有你陪着我，要不是你突然出现，我天天光在岛上练这无间大法，可要闷坏了。你好，嗯，这些年我音讯全无。 不知义父是否还记得将我那些积蓄拿去借寄爹娘？喵喵！啊，怎么催我去见他们吗？哎，阿里，那种场面我可不太会面对啊。而未曾谋面的父母亲重逢，到底该先说些什么才不会尴尬呢？啊，是吧？不过确实啊，该是时候离开这个阿比岛了。练的这是功夫，可不能就这么埋没。 阿力，上船，咱们过去看看。啊，啊！又是你，老老张，老陈丢了嘛？老子错实你们这些窝贼，有本事冲老子来！老张，俺从你一块上，小李子保护好大我。哼，你，一个不了。嘿，原来是个窝寇。阿力，看好船呐，我去去就来。 他跟以前，他跟后来的阎罗阎罗也差太多了吧？这样不成啊！这窝贼人数太多了。老张，安全挡住这窝贼，你趁势将那些战马全掀了。那小李他们回去和帮主报信，交给我。做兄弟的你也留下来，这些窝贼能干一个是一个。把该要了。然后嘞，哎，啊。 我还以为是新年，已经让你们得到了教训，想不到还有胆子来这片海域撒野，正好给我试试这无间大法的威力。老杨，那五人难道是？啊，是的，是的，传说中是海外孤岛难民酋长克啊！老张，咱们有救了！大侠，咱们来助你！你们四个小心点啊！我砍翻这些倭寇的时候，可不会有闲工夫护着你们。 大侠不必挂心，咱们东海龙宫要是这么简单就被些倭贼给撂倒，那还怎么混饭吃啊？哦，东海龙宫，胜利小件：敌方全面，严丹生败退。哈哈哈哈来了！严某呢几年嚟，苦无敌手，诸位有何本事，即管使出嚟啦！好，我听不懂。空有一身武艺，却冇改变呢个世道嘅雄心。 终归只能系粗犷野夫啊！你翻译吗？你嘅罪孽用严某嘅刀嚟丈量。好啦，就这样。起呢？呃，起呢？无间流转是什么？看一下，自身放 OK，那我们就用无间刀法刀了。种无间刀法感觉跟某一招很像啊。 先去帮他好了。嗨，哈，这就是东阳刀术嘛？依我看，不过尔尔。提示：武学应对越高，受到该武学攻击时减伤越高。我被暴击了。 剑破刀这个吧，这个是新的东西吗？哎，本来就有，应该本来就有吧？应该忘记了。来嗯，先把大河出掉，这群乌合之众就陷入混乱了吧？哦，首尾相救，大上行，距离远个破绽，大上行。 弱，超弱。牙吐狂风剑术。啊，你有鼻子啊！这是新的吧？ 老张老样，我也来帮你们。喂，那小伙子也和你们一伙了吗？是啊，大侠，小李虽然才入咱们东海龙宫没多久，可做起事来勤快的紧，靠得住。小伙子当心啊，要是爷爷英年早逝，我可担当不起。这个人好眼熟哦。知道了，老张老样，你们可别太勉强。小兔崽，那你们知道什么叫老当益壮？哼，好，咱们上。 东海龙宫班众万，呃，貌似未说，但形容大是年轻小伙，受老张老杨引荐，刚加入龙宫不久。怒涛拳，好像都是新的。哦，这是我的十班一个。空有一身武艺，却冇改变呢个世道嘅雄心，终归只能系草莽野夫啊！草莽野夫啊！ 先把这大只的干掉，太远了，是什么？哦，附身，OK，找不到，怎么独轮的啊？这招眼熟哎，狂风剑术这个。 动作想不起来，哎，呃，哎，OK，无间刀法，好混乱了吧？我啊啊，组长，哼，果然陷入混乱。 赞赞赞！木头拳，看一下木头拳长怎样。哦，就是那个啊，天罡拳嘛，这个我知道，想起来，这个我还有印象。赤霞满天，刺，不过阎罗的这个战斗的。 的那个模组没有比较没有，就是没有特别帅的，我觉得没有特别帅啊。哇，联络还是强强的。 <coughs> 这个不是剑法吗？那个是那个啊，呃，那个女生，峨眉派那个。 我都忘记了，太太久没玩了啦。大师从那次破完之后就没再玩了。为什么获得十班啊？从哪里获得？为什么？这招式不一样哦，东海湖什么的，赤霞漫天哦。 不一样。来哦来哦！躲屁啊！哦，那命中率实在是有够低的。 好烂诶，这些人！哎呦哎呦，打了八回合，帅帅帅帅帅！空有一身武艺，却冇改变呢个世道嘅雄心，终归。 只能系草莽野夫啊！只能会冲人。好，给我问他。OK，你呢？哎，可恶是巨熊，巨巨熊。哼，这些涡轮可是一点长进也没有，刀法快是快。 全无内劲，又如何是我的对手？OK，这边看起来跟以前一样。角色的三招四招，手手，哎呦，全全杀光了！怎么会是球朗克大侠？什么球朗克？你们都是这么叫我的吗？我可是有名字，我姓严，名丹森。啊，原来还是严大侠！他们刚才刚刚听说我在这阿比岛一带，常常被一名裘朗克。 “酋长刀客”击退，久而久之的名号是怎么传开啊。哼，那些倭人、沙漠国士，此时就来这附近撒野，我便当做是给我舒展筋骨了。 <coughs> 严大侠武艺高强，不知愿意同我们一道引呃引荐给咱们帮主认识认识？啊，是啊，呃，咱们敖帮主最喜欢结交严大侠这样的英雄豪杰啊。在我来这阿威岛的时候，还不曾听说过这个东海龙宫，你们这几年兴起的帮派吗？ 说起这种东海龙宫，可是威风劲。倭人侵扰沿海多年，都会有敖帮主召集的志同道合之士，杀得那些嚣张的倭人哭爹喊娘。领领略沿海的渔民才能安居乐业，生计温饱。嗨，是啊，敖帮主虽然年纪轻轻才二十多岁，但街坊邻居都称他们东海龙宫的情啊！真要将敖帮主、敖敖帮主当海龙王拜了。嘿，一看倭寇的海龙王是吧？有趣。 正好我也准备出海闯荡一番，我便随你们去见见这位阿阿帮主吧。啊，太好了！小李子，快快开船！老杨，把信鸽放出去，跟龙公大叔，咱们的贵客要来了。喵。嗯，那边那船上有只野猫，是谁的船啊？哈哈，来了来了，阿里，我马上回去。几位先行吧，我就跟在你们后面。然那群倭寇不堪一击，多少还是让我在无间大坊的运势上有些心得，趁此机会休整一番。 本模式将透过完成各种关卡推进游戏。关卡分为主线、支线、自由等种类。每进行完一个关卡，等于经过一个回合。哦，侠客升几个获得武学点，数，一到十几个获得一点，十一到二十个获得两点。呃，武学点数可用来修炼、学习新招式或提升战斗力。还可以这个……哦，侠客页面上花样大费金钱进行医疗，如侠客全体负伤，会导致游戏失败。 哇塞，这个蛮特别的。随着回合时间经过，哦，那可以先存档，可以。我不知道这个呃 DLC 的跟正传本传的存档路径是不是一样的。整体点数，通常内功要先练吧？修炼什么我也不知道。我先点出一无间行者。 攻击直冲到敌人面前，雷厉风行。呃，暴击强化，轻功强化。练力嘞，我想先练。哦，那力你死了是不是？哦，无间心法，你看，哦，这是武学啦，哦，哦哦哦，看懂了，看懂了。 是高级，这个练满吗？看起来有点有点不熟悉。OK，我们先练习轻光强化，我觉得这个比较重要一点。OK，就这样。好，那我们这一集先到这边结束那喜欢频道，欢迎到影片左下方按个订阅；欢迎到我呃右下角的先改右下角的红色小框框按个订阅。 也欢迎到我粉丝安德在中接消息。那另外呢，从上一集的开箱 iPhone 开箱到 iPhone 开箱的时候，呃，会我会在连接下方打一个字幕，那个编辑小帮手。那如果有这位好好心的师粉们愿意帮我，就是这么多废话的私那个台主打字幕的话，欢迎各位帮忙。那如果有人帮忙的话， 我会把你的名字跟谁，我会放在下一步的游戏的开头或者是结尾，会放上你的大名。当然，如果你帮我编辑的，但又不想被放上名字的话，那也没关系，你再跟我讲。不然，我看到有人帮我做的话，我一律会放上你的名字。OK，好，那谢谢大家这次收看哦，谢谢，拜拜。